2,000 years later. 李晨，啊！同学，同学，同学，你没事？哎，同学，同学。 还是总总看。同学，这边我们等下要用哦。不好意思。Two thousand years later。同学，这边我们等下要用哦。 加油！走了，走了，再练一下，再练一下，再练一下呗。